旬のイカになりますこれをまだね少し召し上がってくださいお醤油をかけますね一瞬ですねおまずこちらをね少し召し上がってくださいあとはもうお刺身の方召し上がってもらって姿が出てきますのでそれを天ぷらにしますこれを天ぷらしますねはいお刺身の方から先召し上がってください、はい

ですね。はい、今から旬のイカになります。まずね、少し召し上がってお醤油をかけますね。一瞬ですがね。まずこちらね、少し召し上がってください。あとはもうお刺身の方召し上がってもらって、姿が出てきますので、それを天ぷらにします。これを天ぷらしますね。はい、お刺身の方から先召し上がってください。はい 이렇게. 돼? 서비스.